Шануй рідну Україну, барвисту, квітучу, плекай мову солов'їну, дзвінку і співучу, нашу рідну калинову, люби, не цурайся, а на іншу чужу мову і не спокушайся, мелодійно мова л'ється, дзюркотить піснями, у вустах нехай прольється добрими словами, а землиця наша рідна родюча пашниця, слави шани вона гідна, пращурів скарбниця. Не одне її сторіччя чужинці топтали, не одне десятиріччя з нами воювали. Борони свою країну, славно і відважно, рідну батьківську чину не здай легковажно, люби серцем Україну і як росинку чисту. Моли Бога за країну гарну і барвисту.